Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei uns. Wir nehmen euch heute mit in die spannende Welt der Allianz. Ich bin Vanessa, ich bin im zweiten Lehrjahr hier bei der Allianz und bin jetzt momentan für sechs Monate im Außendienst auf einer Generalagentur. Ich bin der Ricardo und bin im zweiten Lehrjahr als Informatiker bei der Allianz. Ähm, das letzte Mal war ich mutig, als ich nach England gegangen bin, um den Sprachaufenthalt zu machen. Ähm, hallo zusammen, ich bin der Lukas Ackermann. Ich bin Informatiker im dritten Lehrjahr in der Fachrichtung Systemtechnik und bin jetzt in der Netzwerkabteilung. Die Allianz als Arbeitgeber macht aus ähm, die Flexibilität, das Vertrauen, das man von Anfang an hat und die Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit mit den anderen. Ich habe mich zum ersten Mal mutig gefühlt, als ich äh, in der Abteilung telefonieren musste. Äh, bei der Allianz gefällt mir eigentlich am besten das große moderne Gebäude und die grossen Arbeitsplätze. Äh, ich würde sagen, als ich bei meiner Ausbildung wirklich mutig war, war im äh, ersten Lehrjahr, also gerade am Ende des ersten Lehrjahres, als ich nachher ins Austauschjahr gegangen bin und ein Jahr in Kanada verbracht habe. Mut heisst für uns, unsere eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und unseren eigenen Karriereweg zu starten.